リラックの花澤ですご視聴ありがとうございます本日はご希望がありましたのでセルフのリフレクソロジーの方法をご紹介しますでは両足にクリームを塗っていきますねえ基本的に、えー心臓に向かって末端から心臓に向かってという 動作になりますので甲の方もこういうふうに指先から足首の方へ足裏の方も指先の方からかかとの方へ。 ださい次に両手で足裏を中心から外へ開くようにします中心から外へ中心から外へ中心から外へ。 次に親指を回してほぐします外反母趾がある方はなるべく外側に大きく回すようにしてください他の指も同様に回します 次につぼ押しをしていきますまずは有線ですねこの膨らみのちょうどの手が止まる部分ですね真ん中の、えー、両膨らみの間の部分この部分が優先というツボですここに親指を当てて優しく と回すこねるようにもしもんでください10回程度で大丈夫です次に真ん中ですねちょうど中心部分促進というツボになりますここも優しく10回両手の 親指を重ねて回しもんでください。最後にかかとの方ですね失眠というツボですここも優しく回しもむようにして 10回どちらもこういう形で押し揉むようにして刺激してください次にこの足の内側のアーチを揉んでいきますねこのように 往復してくださいこの部分は反射区では背骨にあたる部分ですこちら側が腰分腰の方ですねで上の方が首の方です頸椎胸椎腰椎と なっています。痛すぎないようにゆっくりと往復してください。 ふうにこう土踏まず部分を絞るようにします。ここも強くしすぎないように行ってください。 かとの方から指先の方まで行います。 次は親指全体を使って横隔膜ここは横隔膜のゾーンですけれどもそれを押し上げるようにしてください。 手に指をそれぞれ1本ずつこのように押しもんでください根元の方から指先に向かってこのように滑らせます両手の親指で押し込んで滑らせるというふうにします。 まあ、私はこういうふうにやるのが慣れてるのでこういうふうにやりますけれどもこういうふうにやってもいいですしこのこの部分で当てて押さえて。フレクソロジーでポイントになるのはしっかり圧を入れること なので支えてを作ることですねこっちに逃げていってしまうと力が加わりませんので指でやる場合にも関節でやる場合にもしっかりの甲側の方に手を回して挟んで動かないようにして押し流してください。 まあ、こうやってやった方がソフトですねこういうふうにやった方がソフトでこういうふうにやると痛いです強いですあのその痛いぐらいの方がいい方はこういう形でソフトな方がいい方はこういう形でというふうにされるといいかと思います、はい、次にこの小指の下の 肩のエリアを揉みほぐしていきますこのように下から上に向かって薬指両手の親指で薬指と 小指の付け根に向かって下から上へ流していきますこれはこの方がやりやすければこういうふうにやってもいいですね肩こりが気になる方は特にここをしっかりとほぐしてください。 次にかかとですねこのようにこの部分で両方のかかとをこすります は生殖器にあたるところです男性であれば精巣女性であれば卵巣の部分ですね次は乳首をひねるようにして揉みます 形ですね。最後に足の甲を伸ばしますこのように足の指をつけた状態で 膝を持ち上げていくと足の甲が伸びますこれで足の甲をストレッチしてください1秒ほどキープしてください右足も同様に行っていきますね リームを塗っていきます 下から上に向かって広げるようにしながら塗り伸ばしてください広げるように両手でこのように流します 時にしっかり押さえて指を回します右回し左回しと両方行ってください他の指も同様に回します 目につぼ押しですね優先促進失眠となっています に足の内側のアーチですね背骨の部分になります上から下下から上と往復します 指先の根元まででかかとまで。下の方が腰で上の方が首でということになってるので腰が痛いような方は こちらを多めにこすって首の方がおつら辛いという方はこちら側を多めにこういう感じですねもみもみほぐしておくといいと思いますちなみにここが鼻になりますので鼻が辛い方はここをこのようにほぐすといいでしょう 次に土踏まずの土踏まずをねじるという動作ですねそれから上の方まで 全体的に絞るようにします。クリームが少ないと擦れて痛いですのでしっかりクリームをつけてください。次に横隔膜ラインを押し上げるようにします。 ここはここは肺の反射区ですので呼吸が浅いなとか、えー、咳が出るなという方はこの辺りも揉んでおくといいでしょう丁寧にやっておくといいと思います。 無理に痛いようにはやらなくていいので気持ちいいように痛気持ちいいぐらいを目安に行ってください。次に指ですね足指をこのように揉んでいきます。 れはこのように親指で行ってもいいですし関節を使ってこのように行っても構いません。 指は痛い方が多いんで多分やってて痛いなと感じると思うんですけれども。辛すぎない程度に冷えてる場所ですので あったかくなるのを目安に丁寧に行ってください指を行ったら次は肩ですねこのように指で行ってもいいですしこのように関節部分でも構いません。 こうやってげんこつでやってもいいですし、うん、私はこのように指を挟んで、えー、しっかり固定してしごきます。 足のかかとを入れますね足首をひねるように絞ります 後に右足の甲を伸ばします無理せずに10秒ほど伸ばしてください。 仕上げに散らした老廃物を足裏から膝裏まで流していきます特に膝上1 0ンチまで膝裏1 0ンチまで と流すようにして余計な汚れをちゃんと排泄するようにします。 いかがでしたか以上になりますありがとうございました